अब क्या करना है थोड़ा सा अपन टेंट कर इसको इसको ऐसे रखो हम्म, हाथ छोड़ना नहीं है ज़रा इस तरह से बस बस इस तरह से बस यस बस हाथ छोड़ दो अभी गर्दन में सर सीधा गर्दन में दर्द है मैं ज़्यादा प्रेस करूँ चेक करूँ जहाँ पे मैं प्रेस करो ना ज़्यादा पेन आएगा तो मुझे बोलना बताना मुझे ये ना ये वाला हाँ करेक्ट हम्म। बिल्कुल फ्री छोड़ना है सेम रिलैक्स करे सर ये तो बहुत दर्द कर रहा है बहुत दर्द कर रहा है ना ये ये तो है पॉजिटिव अर्थराइटिस है अरे सर ये थोड़ा सा थोड़ा सा आपको बिल्कुल फ्री छोड़ो बिल्कुल एकदम कुछ डरना नहीं है रिलैक्स हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो रिलैक्स बस बस हो गया हो गया बस बस बस बस छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ ये फिर छोड़ो ये फिर छोड़ो नीचे छोड़ो अभी ले लो नीचे थोड़ा सा नीचे ले लो ले लो ले, ले लो उठाइए थोड़ा सा उठाइए उठाइए उठाइए उठाइए उठाइए उठाइए उठाइए खुद उठाइए हाँ ले लो ले लो बस नीचे ले लो अभी थोड़ा ले लो ले लो छोड़ दो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो नीचे यस यस यस यस ठीक है थोड़ा सा भी बिल्कुल फ्री छोड़ना है बिल्कुल बिल्कुल लूज छोड़ा बिल्कुल बस और एक बार बस थोड़ा लंबा सांस लीजिए बिल्कुल छोड़िए बिल्कुल फ्री छोड़ो छोड़ो फ्री लंबा सांस छोड़ो छोड़ो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा इससे फ्री करो लू छोड़ो लू छोड़ो छोड़ो अब ले लो नज़दीक ज़रा लंबा करो अभी पहले से पेन कम हो गया देखिए थोड़ा सा कम हुआ थोड़ा सा ओके ऐसे हमको धीरे धीरे करना पड़ेगा अब इस तरफ करोट लेना है मेरी तरफ हम्म। अभी क्या करना इस नीचे का लोअर लेग स्ट्रेट रखना है इसको फोल्ड करना है बस आराम से आराम से करो एल फोर एल फाइव फिंगर लॉक करो ऐसा फिंगर लॉक करो फिंगर लॉक करो नेक को थोड़ा इस तरह से लंबा सांस लीजिए छोड़िए बिल्कुल फ्री छोड़ना है बिल्कुल डरिए मत बस और एक बार बस इस तरफ बिल्कुल ना एकदम बस बिल्कुल फ्री बस सीधा लेटना है लुच छोड़ना है बिल्कुल रिलैक्स लंबा सांस लीजिए छोड़िए बिल्कुल फ्री छोड़ना है बॉडी को बस रिलैक्स ये भी घुटना बैठा हो सर बिठाओ ना हाँ चलेगा <laughs> चलेगा खड़े खड़े बाथरूम करती हूँ ओ ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं लूज छोड़ो हाँ बस बस लूज छोड़ो थोड़ा सा बस ठीक है उठ के बैठ जाए जरा अब थोड़ा पीछे आइए बस लू छोड़ना बिल्कुल हाँ, बिल्कुल फ्री रिलैक्स ये सर ना यहाँ एक जो हट एक गैप में हाथ लगाओ सर हम्म, हम्म। यहाँ से यहाँ तक ना हाँ पूरा ए अंगूरी थोड़ा दूर बस लूट छोड़ना डोकं पण दुखतंय समजा Yeah, sure. Sure. Sensor. दोन्ही सेट हे येते बरं मोठा श्वास सोडा रिलॅक्स थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स लूज थोड़ा रिलैक्स बिल्कुल फ्री सूट नॉर्मल हाँ? बस खाली लूज रिलैक्स फिंगर लॉक करा छोड़ो बिल्कुल फ्री बॉडी रिलैक्स डोको सोडा मोटा श्वास घ्या हाँ? सोडा लो सोडा Solar. Acuerdos. Luz solar. Suazo, solo. मोटा सॉस सोडा डीप ब्रीथ डीप ब्रीथ श्वास घ्या सोडा रिलॅक्स रिलॅक्स लू सोडा कसे लांब करायचे फिंगर लॉक करून माझ्या फिंगरवर ठेवा हातावर हां घ्या मोठा श्वास सोडा 失礼します。